различно од кортесија, што е според мен поезија. Поезијата е апотеоз и отрицание. Поезијата е срцезание. Поезијата е разговорене до Поезијата е богомолка. Поезијата е посоката на крстопът. Поезијата изврвјани път. Поезијата е полет на душата. Поезијата е балет за телата. С поезија докосват се срцата. С поезија идва светлината. es de Marinka Svetkova del libro Plegaria de Buen Tiempo. Apagaràs tots els llums, les cortines s'ompliran d'ocells, negres, els records ferits d'ala rebutgen la claror. Et van enganyar, Abastar el cel és cosa del foc. La poesia plana sobre la vida, fulgors d'altres mons, t'esclata els ulls, també. Estrelles d'aigua aixugades a la cara de la infantesa, quan retruts tornen els àngels, ja sense sal, sense ales, i tu intentes agafar-ne les ombres. Penjats dels fils d'estendre, les paraules, l'hora. Què més voldries? Revocar els morts que et pugen per les cames. Valdament omplis la nit de cormes blanques. Tot esperant una espurna de foc que t'encengui el poema. Limba românească de Gheorghe Sion Mult e dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limba armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său, vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu.